No niin, tervetuloa tänne Vuosaaren Kolumbukseen fregattiin. Me olemme jatkamassa täällä vaaliväittelyä. Tässä on Janne Hälinen vasemmalle ja Eeriina Vartijainen kristillisdemokraattista oikealle. Ja sanokaa nyt tota, kameralle vielä nimi, nimiä, numeroja puolue. Janne. Joo, eli Janne Hälinen 189 kokous. Eeriina Vartijainen 804 sitoutunut HD. No niin, no sitten yleisökysymyksiä, olkaa hyvä. Joo, eli, eli oliko kun siis, kun nyt siis lähdetään tyrkiltä ollaan kehittymässä jotenkin kakkosta, kun jotenkin ykköstäkään ei hyödynnä täysin. Oletteko tietoisia, että mitkä, mitkä portugaliteet saa ajaa jokerin ykkösessä pitkin edustajaa? Ja Bossi myös. Joo, eli tota, mä toistan vielä kysymyksen kameralle. Eli kysymys oli, tota, yleensä tuli kysymystä, mitä meitä ehdokkaat ovat Jokeri kakkosesta, kun tota, Jokeri ykkönen toimii nykyään ää, huonosti. Ja, Tämä, siis sitä ei hyödynnetä, sitä Niin, niin, että sitä ei hyödynnetä. Se, se niinku siellä, sitä ei käytetä. Joo. Joudut tähän väliin ruuhka-aikana ainakin on ihan sopivasti väkeä. Siitä Okei, joo. Ja siellä menee vaan ne Eli yleisöstä tulee kysymyksiä. Sitten oli, en, oli vielä... No, panotaan e- ehdokkaat ääni. Olkaa hyvä, Jan. Joo, siis mun kokemus itse, mitä olen käyttänyt jokeria, on kyllä ollut, että niin siinä on ollut kyllä matkustajia aina. Ei ole koskaan ollut sellaista tunnetta, että se olisi jotenkin alimitoitettu tai ylimitoitettu. Mutta tämä on todellakin mun henkilökohtainen kokemus, mulla ei ole mitään faktaa tästä asiasta. Mm. Mä luulen, että yleisöstä tuota, niin, mietittiin sitä, että esimerkiksi taksit ei saa ajaa sitä kaikilta osin. Kyllä, nimenomaan tätä. Eli siis siltä osin tuota, niin, mitä muutama pätkä on, missä ei, tuota, niin, että voisi hyödyntää, niin kuin esimerkiksi ajatella Viikistä Oulun kylää, niin kyllä sen välin voisi taksille antaa. No right, no, saman tien niin joukkuerekisteristä kysymys ja joukkoliikenne, niin katu äh, Valilla Laakso, kyllä vai ei? Ei. Ei, ei, ei mitään sen. Ei. Ei raitiovaunuka. Ei vielä tässä vaiheessa. Raitiovaunu. Saako tai? No en ole mikään suuri bussien fani, mutta olisi se parempi kuin ei mitään. No niin. Selvä. Mennään sitten seuraavaan kysymykseen. Ja tuota, ää, kysymys kuuluu, että nuorisotaku lupaa työn kautta opiskelun kautta kuntoutuksen entä asunnon? Eli milloin nähdään tällaista? Ja hei Riina, tämä oli sun kysymys, niin ole hyvä, saat aloittaa. Niin, lähinnä olisin kysynyt, tuota, niin, tämä oli niin kuin näitä, mitä, että mitä Janne näkee tämän tilanteen, että kun vuoden alusta, siis ensi vuoden alusta alkaa nuorisotakuu alle 24-vuotiaille asu, tota, opiskelupaikka, kuntoutus tai työpaikka, niin miten Janne näkee sen, että jos nyt syrjäytynyt nuori saa jonkun näistä, niin mitenkäs asunto, miten sinä näet, että ne asunnot höljetään? Joo, siis as- asuntokysymys on tämmöinen ikuisuusongelma ja itse opiskelijana tai opiskelija politiikassa mukana olleena kyllä tiedän, että Helsingissä se tilanne on aivan kestämätön. Joka syksy tuhansia opiskelijoita, siis on ilman asuntoa silloin kun opinnot alkaa. Äh, mutta mitään niin kuin varsinaista lääkettä, ihmelääkettä mulla ei siinä asiaa ole. Et mulla en osaa kyllä vastata suoraan kysymykseen. No, itse ajattelen, että Helsingin kaupunki voisi olla semmoinen pilotti, että tuota, niin pistää saman tien myös se asuntotakuu siihen päälle. Mutta mistä ne asuvat? Se on se kysymys. Äh, no niitähän äsken päätettiin jo rakentaa lisää. Että ei kyllä kumpikaan hirveän niin kun äh, tarkkaan sanoa, että minne niitä voidaan rakentaa. Että, äh, nyt, nyt olisi hyvä tarkentaa vähän, minne, minne rakennetaan? No se oli se tiivis rakentaminen niille paikoille, missä rakentamista on ja ehkä myös asuntopolitiikassa pikkasen, että tuota, niin, äh, niitä nuoria ehkä järkeistää myös asuntojonoja. Joo, siis kyllä kaupungin on rakennettava ehdottomasti lisää semmoisia asuntoja, niin kun nuorillakin on varaa, koska ei yksityisellä sektorilla juurikaan pysty asumaan. Eli esimerkiksi opintotuella, puhumattakaan mistään muista tuista. Ja edelleen mä rakentaisin sinne Pasilaan joo, ja paljon. Se, joo, ja sitten näitä tuettuja säätiöitä, niin heille pikkasen voitaisiin tätä vuokratarkistusta vaatii. Mm. Mitä se tarkoitti? Että pikkasen tuota, niin, äh, ei ihan he, niin nehän pitäisi olla, että ei voittoa tavoittelemattomia, mutta tuota, niin, kyllä se välillä tuntuu, että kyllä nyt taitaa bisnestä tehdä. Kyllähän se näin on. Että meillä on niin valtion säätiöitä ja tota, ne mikä olisi niin ongelma ja mikä, miten sitä pitäisi korjata? se voitto, voittoa tavoittamaton tarkoittaa myös voittoa tavoittamatonta, eli ei sit, niillä asunnoilla ei tehdä pistettä, vaan oikeasti annetaan asunnot käyttöön. Ja, Okei, okay, mi, mi, mikä? Ja vuokratar... Ja vuokratar... nuorisoasuntosäätiöstä? ihan kaikista. Ihan. No, sulla oli nuorisosäätiöstä joku esimerkki vai tota... Ei, ei ole, se kysynyt, tarkoittaa juuri näitä. Ei, ei tarkoita, tarkoita ihan VV-otosakoja ja näitä kaikkia. Joo, mä itse asun Satolla, että <laughs> tiedän kyllä ongelman. No mikä sinun on ongelma? Liian kallis. Liian kallis? Kyllä, ehdottomasti liian kallis. No paljon sulla on vuokra? 900 euroa. No se on aika paljon. Kahdelle hengelle. No se on paljon. Ulosaaressa. Joo, ja itse asun asuntopalvelu, asumispalvelusäätiöllä ja tuota, niin 1300 niin 99 eli Vuosaaressa. Mitäs tota opiskelija asuntoasiat se ratkaistaan tota, jännä? No HS tekee varmasti sen, mitä, minkä se kykenee nykyisillä resursseilla. Minusta kaupungin pitäisi olla mukana siinä tuottamassa edullisia asuntoja. Ja sillä, jos kaupunki on vahvemmin mukana vuokramarkkinoilla, niin silloin myös yksityinen sektori pystyy joutuu varmaan painostuksen kohteeksi laskemaan hintoja. Jaha, niin, haluaisitko niinku kontteihin opiskelijat vai? No Vuosaaressa vasta tällä hetkellä aika paljon kontteja. Joo, siis äh, en tiedä oletteko tutustunut, mutta keskustassahan on tämä esimerkki, tällainen opiskelijakotikontti, Onko tuttu? Kyllä olen kuullut. Joo. Siis se, sitähän kaavaillaan tämmöistä konttiasumista väliaikaisratkaisuksi tähän asuntopulaan. Muuten hyvä, mutta kyllä mä olen silleen havainnut, että tässä maassa on vähän paha tapa siinä, että jos jotain tehdään väliaikaisesti, niin sitä tuleekin pysyvä. Ja se taas on, en, en mä missään nimessä halua laittaa ihmisiä asumaan pysyvästi kontteihin. Eikö se hyvä, että sä liikut, saat liikuteltua samalla paikkojen? <laughs> Maisema vaihtuu. <laughs> kyllä, kyllä. Ei, ei se olisi tylsää. Ei sekään hirveän edulliselta kuulosta. Joo. Mm-hmm. No tota, Niin, asu, opiskelijoiden asumisessahan on tullut ongelma siitä, siitä ajalta, kun itse olen opiskellut, niin on se, että tuota, niin opiskelijoiden kotipaikka on tullut opiskelupaikan mukaan, että silloin ennen vanhaahan sitä ei saanut edes asumispaikkaa laittaa, eli silloin tuota, niin nyt on Helsingillä kuitenkin nämä myös sitten tulevat verorahat näiltä opiskelijoilta, että kyllä mun mielestä heidän asumisen tukeminen on ihan kannattavaa. Joo, se on helsinkiläisistä noin 11 prosenttia on korkeakouluopiskelijoita. Se on aika paljon. Puhumattakaan niistä opiskelijoista, jotka asuu täällä, niin. mutta eivät ole kirjoilla. Niin. No milloin me saadaan tota, Vuosaareen yliopistokampus? Yliopistokampus Vuosaareen? No, en olisi itse ainakaan heti ensimmäisenä tänne sellaista. Älä sykkuule, eikö tuonne Myllypuro, Myllypurohan olla laittanut joku ammattikorkeakoulu? Äh, joo, kyllä, toi metropolian pääkaupus. Mikä sopisi tänne näin? Sopisiko logistiikka ammattikorkeakoulu? Tuossa on logistiikka, no, logistiikka no, periaatteessa, mutta itse taas kannatan ammattikorkea- tai siis kohdalla ylipäätään keskittämistä ja hallinnon keskittämistä yksiin suurempiin yksiköihin. Tosi onhan välätelty, että minkä takia Helsingin yliopisto on Helsingin keskustassa. Sen sijaan, että se olisi vaikka jossain Sipoonkorvassa. Tai no Vuosaare, Tai Vuosaare. Tai, no, no, siirretään Helsingin yliopisto Vuosaareen. Tehdään tällaisen oikein kunnon kampus Otaniemen tyyliin. Ei no. ollut vaalilupaus. no millä, millä tavalla tahansa tuota, niin Vuosaaren imakoa ja tuota, niin, tarkoitan myös niin kuin, yrittäjiä ja muiden silmissä, niin tuota, saadaan nousemaan, niin jos nyt on joku oppilaitos on mahdollista. Kyllähän tänne pitäisi ainakin saada edes keskiasteen opiskelua, että ei tarvitse lähteä pois täältä. Minkä tyyppistä keskiastetta? Mm. mm. Sä heitit sen logistiikka, oli tuossa ihan hy- hyvä, niin tietysti satama, mutta tota, niin, kyllä me kumminkin ollaan 40 000 asukkaan tytärkaupunki, niin kyllä täällä ihan peruspalveluihinkin tarvitaan väkeä, eli ihan oma ala, sosiaali- ja terveyspuolta ihan voisi olla. Eli jonkun äh, sosiaali- ja terveysalan niin oppilaitosta? Joo, niin. Okay. No, tota, tästä kun päästiin näihin niin äh, alue, alueellisiin palveluihin, niin sitten on varmaan pari sanaa ää, äh, aihetta niin nostaa esiin kirjastoista. Tässä oli semmoinen juttu, että ää, tota, Helsingin uutisissa oli kysely, kysely siitä, että miten niin kuin ehdok, eri ehdokkaat suhtautuu ää, eri kirjastoihin ja ää, minä olin sitten varmaan niin ainoita siellä, jotka oli sanonut sillä tavalla, että, niin kuin, että en välttämättä karta kaikkia lähikirjastoja. Ja sitten se demarit tietysti pääsi niin kuin, tökkimään ja sanomaan, että, niin kuin, että Mäntylahti halusi lukea Vuosaaren kirjassa, no en halua, se pitää selvittää. Ja kysymys tässä oli siitä, että ää, mä jos meillä Helsingin kaupungissa on 45 kappaletta kirjastoja, eli väkelukuun suhteutettuna yksi kirjasto per 13 000 henkeä, ja nyt vaalikentillä on tullut sellaista ideaa esille, että pitäisikö Vuosaareen perustaa niin kuin uusia kirjastoja Merirastilaan ja vanhan Vuosaaren puolelle, ja tähän mä suhtaudun varauksellisesti. Vuosaaren asukaspohja, niin kuin vajaa 40 000 asukasta, riittää aika hyvin siihen, että meillä on yksi kappale kirjastoja, se on nykyaikainen ja uusi. Tota, ja sitä mä mieluummin niin kuin kehittäisin tällaista niin kuin vahvaa alueellista keskuskirjastoa, joita tästä Itä-Helsingin tapauksessa ja erityisesti Vuosaarin tapauksessa niin on Vuosaari ja Itäkeskus. Mutta kysytään meidän ehdokkaalta mielipidettä kirjastopalveluista. Janne, ole hyvä. No siis mun mielestä kirjastot on yksi tärkeimmistä palveluista, mitä kunna, kunta tarjoaa, koska itse on niin koulutuksen ja sivistyksen puolesta puhuja kyllä. en mä lähtisi kyllä Vuosaareen niin kuin useampia kirjastoja rakentamaan, mutta niin kuin kirjastot on semmoinen, mikä pitää olla saavutettavissa asupa missä päin kaupunkia tahansa. Se on monelle, voi olla monelle vanhukselle esimerkiksi se henkireikä, jossa käydään tapaamassa ihmisiä lukemassa se päivänlehti, niin silloin pitää olla kyllä hyvien kulkuyhteyksien päässä ja lyhyiden matkojen päässä. Et Vuosaarissa kyllä pääsee, Merirastilasta pääsee, vanhan vuosien puolta pääsee täällä. Joo, onneksi on saatu tuo hyvä uusi kirjasto, kun muistaa edellisen niin, tota, niin onhan se nyt vähän nykyaikaisempi. Mutta tuota, niin, tarvitseeko sen olla aina niin laajamittaista sitten, että sen voisi tosiaan se päivälehden luku olla siis pienimuotoisena, että ei se nyt tarkoita semmoista isoa hehtarinavia tai heti tehdä. Mutta niin itse sympaattisesti sattuneessa syystä tunnen hyvin Roihuvuoren kirjaston, kun olen lapset käynyt siellä koulun, niin tota, siinä on yksi sympaattinen pieni kirjasto ihan ihmisten huoltuvilla, että sen tyyppisiä pieniä. Mutta tota, ei minäkään nyt tänne ihan heti lisää kirjastoja on rakentamassa, että mutta sitten täytyy huolehtia oikeasti, että kaikki pääsee kirjastoon. Että helposti me sanotaan, että pääsee Merirastilasta ja vanhasta Vuosaaresta tai tuolta osta, vanhan pohjoiselta niin se matka on joillekin jo liian pitkä. No Miten ratkaisi sitten näin? No just tällä tavalla, että tuota, niin, olisi mahdollisesti tämmöisiä olohuonetyyppisiä, jossa olisi päivänlehtiä ja vähän pientä vaihtuvaa kirjallisuutta ja sitten ei pidä unohtaa, että meillähän kulkee kirjastoauto, kun konsanaan maalla, jossa minä olen oppinut kirjoittamaan. Janne, miltä kuulosti olohuone kirjasto? Joo, vähän tyylistä, ratkaisua itsekin on pyöritellyt päässä. Koska kuitenkin tämä kirja, kirjoja saa tilattua eri kirjastoista niin sinne omaan pisteeseen. Kyllä. Voisiko se olla vaikka paikana äärikioski, jossa kirja voi nuota, nuota ja palauttaa? Ei, koska sinne taas ei saada sitä olohuone tyylistä ratkaisua, jossa voi lukea mitä päivälehtiä. Se voisi olla jotain fregatti. No, sitä kannattaa sitten ehdottaa varmaan rakitaloitsijalle. Sen verran pitää mainostaa tätä paikkaa, että täällä on tavattoman hyvät lihapullat. Kannattaa syödä, kannattaa syödä brevatin jälkeen. Mainoskatko. Kyllä. Nyt pistetään itse asiassa tekninen mainoskatko, eli kameramies painaa starttia ja stoppia taas